Maksudnya kita tampil pada kali ini uh, bukan pun dengan uh, kemampuan kita semata-mata tapi sebenarnya dengan perkongsian uh, rezeki dengan perkongsian tanggungjawab uh, oleh masyarakat juga. Kita hanya membawa amanah dan kita ada idea, kita ada masa, kita ada tim, tenaga. Uh, jadi kita membawa amanah daripada penyumbang-penyumbang untuk uh, memberi khidmat masyarakat. Jadi uh, program ni dirancang dalam tempoh 24 jam saja. Uh, ketika saya kebetulan pada hari uh, saya cetuskan kutipan ni, saya ada di Perak. Bila saya tengok banjir tu nampaknya besar dan ada kawan-kawan saya yang uh, khidmat di Negeri Selangor uh, berkongsi uh, tengok Facebook dia orang, WhatsApp dengan dia orang ada yang dah 90 jam bekerja untuk menyelamatkan dan sebagainya kawan-kawan saya so bila kongsi dia kata memang keadaan teruk dan sebagainya sebab itulah saya buat kempen yang pertama kita buat kempen uh, untuk jamuan makan untuk sediakan makan tu pada hari pertama dan hari kedua pagi itu dah dilaksanakan Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sekarang kita ada rombongan daripada Madrasah Tafiq Al-Jauhar. Dah selamat sampai ke destinasi kita di Kampung Tengah, Pucung untuk kita buat edaran dari rumah ke rumah. Barang-barang seperti yang ada ni ada dapur gas, ada air mineral, ada pakaian, ada barang-barang asas. Insya-Allah kita akan sampaikan hajat tuan-tuan untuk sampaikan kepada uh, penduduk di kawasan ini. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hari ini hari pertama operasi bantuan uh, untuk masa-masa banjir daripada Merasa Tafilat Johar kami hari ini menyampaikan sumbangan uh, kalau kita tengok ke belakang ni adalah uh, kawasan yang kedua kita bagi daripada kawasan yang pertama semua sekali adalah 50 set sumbangan kepada 50 buah rumah keluarga yang telah pun ditimpa ujian banjir di kawasan uh, Pucung ini yang telah kita datang kalau kita lihat kepada situasi yang ada di sekitar uh, kawasan tempat uh, dilanda musibah ni uh, air kita boleh bayangkan kebanyakanlah sehingga ke paras melebihi bumbung kereta bahkan ada yang melebihi berdekatan dengan bumbung rumah-rumah mereka dan kalau kita lihat pasca banjir ni barang-barang yang telah tidak pakai tidak dapat digunakan mereka tak luar rumah jadi kita datang bantu untuk berikan kepada mereka barangan keperluan harian kita ada dapur kita ada dapur gas kita ada ada pemasak elektrik, dia ada pemasak pemanas air elektrik dan juga uh, ah, tilam, toto, sejadah, uh, tuala supaya mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan ini dapat kita membantu meringankan mereka dan kita doakan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada mereka untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Alhamdulillah, hari ini masuk hari kedua kami di uh, Puchong di Kampung Sri Tengah. Uh, Alhamdulillah selesai kita akhirkan barang. Hari ini kita akan bantu tugas-tugas kebersihan yang mana ni kawasan yang kedua lah kita bantu malam di Masjid Kampung Tengah hari ini di Masjid Kampung Sri Al-Andalas ha, insyaAllah hari ini kita akan bantu ha, sebanyak yang boleh se ha, ah, semaksimum yang mungkin ha, kemudian ha, kita akan pulang ke Johor mudah-mudahan apa yang kami buat apa yang kami laksanakan apa yang kami telah bantu dapat sedikit sebanyak memudahkan urusan penduduk kampung di sini insyaAllah